हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो गूगल शीट की है और छोटी सी वीडियो में क्या सीखेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी ठीक है और यहाँ टीडीएस है और फिर टीडीएस अमाउंट तो देखिए यहाँ पे टीडीएस अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना जैसे मान लीजिए यहाँ पर सैलरी अलग अलग हो सकती है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं ड्रॉप डाउन यहाँ कैसे बनेगा ड्रॉप डाउन यहाँ बनाने का तरीका है आप डेटा टाइप पे चले जाइए डेटा टाइप पे जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना है ये डेटा वैलिडेशन आ गए अब यहां से ये टेक्स्ट दिया हुआ इसे लिस्ट ऑफ आइटम कर दीजिएगा और यहां पे लाइन से अब आप सैलरी कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाइए जैसे ये हो गया यहां पे 70000 कर देते हैं यहां पे 17000 कर देते हैं यहां पे 21000 कर देते हैं तो जो भी सैलरी आपको देनी हो वो यहां पर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाइए अगर रिजेक्ट इनपुट कर देंगे तो यहां पे रिजेक्ट इनपुट भी आ जाएगा तो यहां पे ये कर दिया हमने और इसको सेव कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैलरी अलग अलग तरीके से आएगी ठीक है अब यहाँ पे टीडीएस हमें देना है तो यहाँ पे वापस से चलते हैं डेटा टैप पर और डेटा टैप पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेंज ही रहने देंगे यहाँ पे ये देखिए लिस्ट ऑफ रेंज दिया हुआ है लिस्ट ऑफ आइटम करना है रेंज नहीं रखना आइटम करना तो यहाँ पे टेन परसेंट ये कर दिया टेन परसेंट कॉमा दिया यहाँ पे करेंगे ट्वेल्व परसेंट कॉमा देंगे यहाँ पे करेंगे ट्वेंटी परसेंट तो यहाँ अलग अलग टीडीएस अमाउंट भी मैंने दे दिया रिजेक्ट इनपुट करके सेव कर दिया ठीक है अब यहाँ पे टीडीएस अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखिए अगर सैलरी सेवेंटी थाउजेंड है ठीक है तो टीडीएस कितना कटेगा ट्वेल्व परसेंट ठीक है तो यहाँ पे देखिए is equal to if if का फॉर्मूला लगा दिया हमने और यहाँ पे कहा if this value is greater than और इक्वल टू किसके सेवेंटी थाउजेंड के ठीक है तो यहां पे 70,000 कर दिया कॉमा ऐसे में कितना परसेंट टीडीएस कट जाए 12 परसेंट ट्वेल्व परसेंट कर देते हैं 12 परसेंट कर दिया मैंने ठीक है और ऐसा ना हो तो कितना परसेंट कटे तो यहां पे देखिए यहां पे कर दिया हमने 10 परसेंट तो यहां पे देखिए टीडीएस अमाउंट अपने आप आएगा ठीक है आपको कहने की जरूरत नहीं यहां पे अपने आप आता चला जाएगा समझ रहे बात ये देखिए एंटर किया तो ये देखिए 12 परसेंट अपने आप आ गया समझ रहे बात को तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आसानी से तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम इससे इतना तो क्लियर ही हो गया होगा कि ड्रॉप डाउन अगर आपको बनानी है तो किस तरीके से आप बनाएंगे ठीक है ना तो अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है तो thank you for watching this video